doemo leolelo singing poderia andei disse amém dan por vucu lalombako duhulako lalong rombing quero cole morige mori mese lelong tao dovele Onekibir se ame dempul buku mengarumpu Otto Vele Onikibir